ناف خدای دلوان و دلوان کار سلاوت خود دلوان بندم دمت بخیر خوشی بن بینرت هجا افروکت گل جیریا هندک جیرمنده دیدی و هندک نمونه ده گلک جارا افچندان دیار بتن کو پی تی وی مرف خیره برانبری خواب بتن نبتنی خیره خواب بتن گلک جار نمونه تست وسایتن خلق کد بتن خیر بوی بید باشی بوی بید برانبری چله بید چه جهنم چه مشکلانی نه بجن جاره که دو کس هبین ایک مروه که بی عابد بی بس چاوه توی ندرز بین عمر که دی عمر وکی چاوه توی درز بین بس ای شکل یعنی ام بجین وکی برا ساکت که لشی بی مهم هر دو مرف ندرز بین اف مرف چاوه توی ندرز بی اه, یه چاوه توی درست بی ریبر یه چاوه توی ندرز اوی کو زانا اوی عابد و پیک وقت چون کار که شول که جه که چون مزگفت که او جه چونی قصدت کردن دوره که چونی اوی زانا یه عابد گوتی ما تو دیبو چی مت فلان ریکی بی مت پیری کی نبا مت ریکی کادی رب گوتی بو چی گوتی تو ریکی تو زانه تو گره جارات بیشی کو یک بحثی مت کت یک بیشتن هنی نکال مدن اوا کوراوی دی اوا نه لشوی و کی براسلیه اه، ایشوی ان خوریکو خوریک بون بونالی اینا اوی اه، چاوی تو درست اوی تمام گوتی گوت زانایی گوت اف مروی عابد گوتی ایسای دا هیچ چیتر گوتی نفخنای أفنوي قلت وما عليك الا ان نؤجر ويثم ويأثمون قلت إيه، ما چه تشتکی مازنه بلا ام بمن خدان اجر وأجر بلو بلا بمن خدان گونه ام دي هرجرت جرت راتشن راچن او ریکا خلکک بحثی نبکد ام دی بن خدان خیر و خلک قلنا إنه أبي مرضي قلت ابی خير إيك جار هدي أم دیم تو ریکی راناش مادم ام بن خدان خير او دي خدان گونه و برسوای داب ابی رستهانی گوتی إيه، نريد ان نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر آه، و وتی باشترە ئەم سەلامەت بن ئەم پاراستی بنش گونەهی و بەرامبەری مەجی پاراستی بتنش گونەهی گەلە گەلک باشترە شندێک و ئەم خۆدان خێر بن بەرامبەری مە گونەه کاڵ گەرە جەرەبەت شەکی گەلە گەلکی گرنگت ژیانەمەدا نەهەمی دەما ئەم ئەوێ بکەن ئەوە خێرێ بوو مەبتنی بینیت ئەوە خێرە بوو خەلکێکی بینێت یان خێراکە گشتی دەبن گەلە گەلک شوێ باشترە دەڕ العالمین ئەجد گەلک ماستە دەست مروڤین تنە شوێک و ئەوەکو خیره بە مرتنی دە ئەم مرڤێکی مرڤێکی مەسلحچی بتەن تنی خێراخوا ببتن هەڕۆسات نمونه هەندێک نمونێدیت هەین ژیرمەنداتی ده دیار بتن و بابەتێ هەندێک و گەلە جارە مرف نزانند کا کیش باشترە ئەوە خودێ بۆ مرڤڤیان بژن جارێکی کەسێکی گایەك هەبی ئەوێ بێ ئەردیت کێلەن گوتی حیوانێوی ئەنی یعنی ئەردی پێت کێرن دست چوو یعنی پیویش کرد تو نصابی و مجبور بی حتی کو فروتی آن وک گشتی مهم نما خدانگا به عرض خواب کلتن اینا را بیشتر حکیمه که گازنده جه و دیار حکیم مروی بی تب از من اوه هبی اوش دست من چو و خانه راضی کرد اینا حکیمی گوتی ما تا چه هیت پیشول بکی گوتی من هست که هست پیشول بکی حکیمی گوتی حسب بوته باشتره بس همی دما تفکیر هنده بکه که احتمال حسب جب بوده خراب كاتشا اوي جاي هندك خرابي تشد بتذهب لو مش دستشو حسب بوتهات حسبش وي تشترى بس بتن حسبيش خرابی خرابي تذهبن اگه دست بچت دزدانا تا بو حسبی بتن خيراتا تذهبتا اوي یعنی مروك تربيش خو عاجز كر الحكيم يقول چو يعني حيوانا من كشول من بي اش دست من تشو واس محتاج حيوانه كاديف دابيم وش نيكا خيرامت دابت خیرامت خيرامت دابت باش تنجي فتره كده دمکی بیانی گله گلک شولوی آنجوتوی باشترت کرد حتی کوهات دف حکیمی گله کیفا خواب اینان گوتی اف اش شوی حیوان بوری شوی گیانوری منی بوری گله گله باشتره حکیمی گوتی بسته دیه بدن چید بتن تزدان وی هست بیجک بوتا خیر بد آن وی هست بیجه بوتا خرابیه پشتین که چند دکی کره وی حکیمی گنج گنج بی هست بی سیارت بت بو یعنی ذوق و هاتن و چون و یاریت اش حسبیت کردن و پیوست كابتن پیوست كابتن اطراف گرک بطورای بد ادف حکیمی و گازن داشت کردن بیشتر گفت من حسب خیره حكيمي گفت من کوتاه بدن حبينا في هاسبي بتا خير بتن بس بدن جرب بتن خوش شكتن بس هر بدن تو خير او نزاني اینا پیش نگیب چند روزه کا لشکر لشکر دولتی هات عسكر دولتی هات کو ابجنا بجنی خدمه الزامی و خلک کی گاجا بت شر دورکت این هم هر کس کی بکر شری بیت تبان كان بد معظم بد بس بشيت تشكي راكت بس بشيت كير شو لك عسكري بتن قال خاد بن إن ربي هم كان جت باجري ودفاري برن ابتني كوريبي ابتني ما او بي كوش برهندي كو بيويش كاستي بينا اف افغانجت هاتي نبرنه نظرين ولاتي خو همي هاتن كشتني بخمت يعني برافاني كرنش ولاتي خو قصدنا مش ابي اخنانكو افنمونان سندش نيكو ربي اف حكيمي هني آه، اف جوتياري يعني قصد بحكيمي كتوشنيكات بيشتي اس ممنون تمام فعلا من الظاني باشيامت كريدايا اگر من او حسب اگر او کانه چوب او حسب میاد با جیبی کره می تثبیت با و پیوینش کسته با میگه کره میشد گروی عسکری میگه گروی عسکری هات بیا کشتن و نمونه کادی هید بجن جاره که وزیرک هبی گله گلک مروکی حکیم بی جیرمند بی مروکی عقل دار بی چه تشت بسری حاکمی هات با چه تشت بسری مملکت آوان هات با تقول شاه خود قلتي ديار خیرات ده لعله خير قلتي حتى كو جهشت اصلا كيوصا جو حاكم بيزار بي جلا جلا بی گوتی تو نمرو تنمر تو تنبشري تش تشد بيت سری من تبيجي خیره يعني معقوله هم میتش خير بن يعني غضب انتقام نخوشي هم تشكت السري ما اني خسارات بن اميش كين تبيجي خيره يعني شوش خير شكاست ندها شو خير خسارات ده؟ حتى كو جارك اش جارة اف اف حاكم يعني تشتكي قتت كت تلاخت براتن اكي تلاخت براتن حاكمه ودسالات داره ومعزنه وتلاخت براتن تشتكي يعني هروكي تشتكي هروكي دنيا لك قلبي قالك قالك خلق تيك شنو خلق بخوف خبصان ديسا ابي وزيري هني قلت في حاكمي هني قلت ديار خيره وكي حاكمي اف قلتنا هنيش في وزيري نقول بي ديار خيره اجار اجار حاكم قالك قالك تيك شو قالك قالك طنقاف بي و گوتی تو نه مروت نه انسان اجار اوی مروی نه پیش من اجار اوی وزیری شو وزیراتی در بخون نه پیش اوی منفت اثر ببینم چوا از تلاخا جواب بکن ببرم او اف خیره به اینا اف حاکم یعنی اف وزیر یعنی در کو بریار دا کو بیت گرتنی که زندانی که زندانی و او وزیر ما زندانی و پشت اینگه دمکی درش اف حاکم یعنی چتن بری اف نمونه تنی گلک هبین یعنی اف سرحات تنی کو خلق مرو ده سالادار چون گشتا چولا ناوغاباتا نیچیرت کرن چون گشتا که دیاره گلک یعنی بجن حیماتا که گلک گلک مازن گل نبیم هندك ريجرت ان هندك ريجرت مازنت ان كي مافيا ان ابي حاكمي هني تجرن ابي جروبي هني ابي تجل حاكمي بيك فيلد وكي تجرن مازني وان ريجرا افريجرت اه، هني بيجن والله همي دما ام ايكيش وانا تجرن ابي ام تشت وانا جيستينن ام بو مازني خاد بن مظلمت که قربان بو خداوندی خواه که پرستنا کش سانمیت کتن که قربان اینا برای خدا کیش همیا برکتی تو رو جوان تو رو او قلاوتره که کر قربانی بر خود تأکید حاکم ده سال دار ما قلاو و زخم و مال خلکه که بی حاکم بریم که حاکم بریم دف مزنی مافیا مزنی وان ریگرا گوتی گلک و و بوم قربانه که گلگلک گلک تازه ایناتی از افریقا وب کجن قربانی خداوند خواب کم گفتی کادی برای خواب نه چی عیب دینی نه برای خدا نه برای خدا تلکاوی بریه بودی مادام تلای بریه عیب که قرباناتی نه خوابی حاکم مصاد بردن طبعا سرهاتیه یعنی عبرت تد اوه کو او تشتی خیرا مروي بيت او تشتي سلام مروي جرا تجارت تجرا خيرا مروي من خیرا خانه ذاته وكي حاكم هاتي وزاني برينا تلاوي بوي بي خير كور حاوي هات چو وزیر بردا و جهه که گله گله که ماستر پایک و گلگ گلگ بلندتر دا وزیر خواه گوت وزیر خواه فعلا که مروف نزانتن خیران مروفی چی و هر تشکی به سری مروفی بدون خیران مروفی تیدا بتن اگر حتی گلگ تشتشوانا اگر خودی نکری مثلا بیشن خیر جت ادانه بتن اگر ام وی لوجیکی هنه وی منطقی هنه بری خودم بیشن بت خیرام دابت می مهمی بزاف کرین مهمی اسباب کار ایناتین ام کن اواکو باشی به طریقامه بشتی سرای وی چندی همی کو ام توش شکستنه که خسارت کبین ام بجن ديار اخيرا ام دي اورام تربن ام دي نفسيا مرتاع تربن وفعلا جي بتر جارا جرا جارا نمون صدرت كافن كو خيرا مروفي يات وين اسر اثر كافتن في هي هاندكو هر تشتكي ريكا مهميه او بتقوى خيرا ما تدا بيت بخطره